De la mala vida, la mente despejar, fumando uno de la mía. Me tengo que alejar de la mala vida, la mente despejar, fumando uno de la mía. Siempre estaré ahí hasta el resto de vida y yo me voy a pegar y no hay nadie que lo impida. No voy a parar, esto va para arriba, arrebatado y real, yo le voy para cima siendo uno de saliva, el humo tú respira, Tú quieres probar y yo te doy buena vibra Tengo amor en mi mente y tu mente está podrida Puedes criticar, pero soy la nueva liga Hermano, eres fake, eres made in China Eres hecho en China, tiempo a tiempo yo te diga un día Ahora tú, tú me ves pegado Mientras el dinero tira Me tengo que alejar de la mala vida La mente despejar fumando uno de la mía. Siempre estaré ahí hasta el resto de vida. Yo me voy a pegar y no hay nadie que lo impida. No voy a parar, esto va para arriba, arrebatado y real. Yo le voy para ti, prendiendo uno de sativa, prendiendo uno de sativa. El humo tú respira, tú quieres probar, yo te doy. en mi corazón, en mi mente y tú. Me tengo que alejar de la mala vida, la mente despejar, fumando uno de la mía. Siempre estaré ahí hasta el resto de vida. Yo me voy a pegar y no hay nadie que lo impida. Esto va para arriba, arrebatado y real Yo le voy para encima, prendelo uno desativa Prendelo uno desativa, el humo tú respira Tú quieres probar, yo te doy buena vibra Buen, buen, buena vibra de la mala vida, la mente despejar, fumando un siempre estaré ahí hasta el resto de vida y yo me voy a pegar y no hay nadie que lo impida.